今年初めてのアンボックスビデオになります。で、えー、まあ、正月は暇なので、えー、久しぶりにちょっとまた、こう、YouTube 動画ちょっと作ってみようかなっていう感じです。で、今回はこのビオランテスペシャルカラーバージョンを開けてみようかなと思います。 でですねこれはなんか8月ぐらいに去年の8月ぐらいにオーダーしたんですけれどもうわ結構いい上出来なものとなっておりますねもうなんかオーダーしたことすら忘れてましたがあのちょうどクリスマスの時に届いたんでまあ自分にとってはこれはあのクリスマスプレゼント的な感じですかね 横にまずこうビオランテスペシャルカラーバージョンで、えー、後ろが、えー、こんな感じですねでこっちのまた横逆の横ですねかっこいいね、うん、でボトム、えー、おそこですねそここんな感じですなんか うごめいてる感じ <laughs> です早速開けますかはい、うん、えー、っと結構なんですかね最近こう自分のコレクションを触る時っていつもなんか手袋を <laughs> しておりますというのも結構その手手をこうもうあの アレルギーなんですけど、もうガッサガサなんですね。ガサガサで。で、それのために保湿剤をたまによく塗ったりするんで、それで、こう、フィギュアとか、こういう、何ガラスケースとか触ったりすると、結構指紋とか手跡がついちゃうんで、だからもうちょっと嫌だなと思って。あとなんかこういう価値とかも、なんか下がっちゃったら嫌だなとか 意味がわかんない <laughs> まあちょっとそういう自分のコレクションもちょっともうちょっとなんだろう宝石売り場のスタッフのようになんかちょっともう貴重品を扱うように扱いたいなと思ってたのでもうこもうこう最近手袋して自分のコレクションを触ってますで早速開けちゃいますおお んな感じで梱包されております。よし。うわこう、おお。なるほど。こう、二つに分かれた。オッケー。 ペロリ。 <clears throat> ペロリ。うん。外します。おうおすごいな。ほう。 説明書があるんですけど、ちゃんとこの、何ライトとレフトをこう間違えないようにした方がいいですね。ちゃんとよく見ると、書いてあるのかな ?L1? これ L1 か。うん。じゃないと、もしかしたらちゃんとこうしたところに入れてないと、こう破損の可能性もあるしね。なんか、よくやるね。こういうの。間違えて。 もうヒーリングでこうぶち込んだら、バキバキバキバキ。で、えっ、ー、と、これは、何えっ、ー、と、体の動かし方にも注意点があるって。背中のスライド部分を角に上げると本体から外れるよう恐れがありますので、外れた時は元のように戻してください。あー、はいはいはい。なんかこう、首を、こう、 ギコギコギコギコ。あの、おそういうことね。外れるってことね。 <laughs> 気をつけてくださいって感じってなってます。はい、了解です。落ちた落ちた。 <laughs> はい、じゃあ、もう、ちゃんと L1、R1 気をつけながらやっていきましょうか。えー、ある、ある、どっ

全体的にはこんな感じですね。怖いやすごい。で、頭がこう、上にちょっと上下できたりするそうです。なので、ちょっとアングルを 早いじゃんこう上におだいぶいくねでも <laughs> ちょっとやりすぎはやりすぎはちょっと危ないこうかおおほうほうほうなるほどすげえここちょっとピューンって出てきて支えるんだへえかっけえいや 口開くん口をどこまで開くのだろうああなるほどねえー、で口の中はすごいもう歯歯がいっぱい <laughs> で、うん、口の中もちゃんと牙がいっぱい生えてますこれ噛まれたらゴジラ痛いね <laughs> この何も何電源が入ってなくても オレンジっぽいのはオレンジっぽいんですけど、ちょっと待ってね。こう、外すと、ちょ、ちょっと違いが、わかるかな。これは暗闇でやらないと。そうそうそうそう。こんな感じですね。で、そう、今電源が入ってるからちょっとオレンジが見えるでしょ ですけど、えー、これを赤にしますと、こうかな。うん。赤いね。で、この電源を、そのまままたあの、これを元に戻すと、ちゃんと消えちゃうのかな。あ、消えた。消えたんで、 暗くなりました。えー、これちょっとバッテリーそのまま入れとくと、なんか、良くなさそうなんで、バッテリーを外そう。じゃあ、ちょっとこう、細部を見ていきますか。背中。そうですね。おお うん、お取れた。Include batteries are for demonstration purposes only. どういうこと ってことは、本物を入れたらまた違うってことちょっと意味がわかんないですけど。 <laughs> まあ、とりあえず、こんな感じでございました。で、うん。いや、もうコメントないわ。かっけえ。 <laughs> とりあえず、かっこいいっすね。うん。 まあでもこのフィギュアは、まあスペシャルカラーと、どっちだろう。普通のオリジナルのがあるけど、いやー、この1個の値段の負荷が半端ないね。3万ちょっとでしょ、これ。うん。だから、うん、まあ、ガチ勢は買わざるを得ないって感じでしたけれども、まああの、どっちかでいいかなと思いますよ。 あの自分はオリジナル派ですけれども <laughs> スペシャルカラーバージョンもいいと思いますはいはいじゃああのまた気が向いたらアップしていこうかなと思いますはいご視聴いただきありがとうございました